안녕 발파라이소로 가요 Mi orgullo. Vamos, el orgullo, ¿dónde va a llegar ahora? Vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Eso se llama taxi, el juego tradicional de Corea. Se deja al medio y se pega muy fuerte y se vuelta, te ganas. ¡Fuerte! Papá, ¿viste? Ella sabe. Ella sabe, ¿tú, ¿tú, lo ves? Ella sabe que tú. ¿Cómo hace? Ah. <laughs> ¿Así es el juego de calabón? Pues, no, así, así. ¿Cuál es tu nombre? Luna. Luna. Luna, Chile Luna. Chile Luna. Sí. ¡Oh! oh. Ah. <laughs> ¿Qué tal? Me alegro compartir con ustedes. muchas gracias. Que Dios los bendiga. Buen fin de semana. Chao. Ah, ¿Tú haces así? Él. ¿Eres profesor? Sí. ¿Eso qué es? mira. 한번 해볼래? 아 근데 너 머리 묶어서 안 되겠지? 어? 해볼래? punto, a punto. Muy fuerte, más fuerte. ¡Nani! 아, 왜 이래? 한국 사람 왜 이래? Los coreanos siempre se pierden. Se pierde. Yo chileno muy bueno. Ay. 어, 아니 나랑 해보자. Vamos, vamos, 아, 안 맞았어. 여기 할 만한 사람들을 찾아보자 네. 근데 좀 창피해 이거 물어보는 거몰라 q u 를후 r e s jugar? n 가자. 어, 나는 애기들이 있는 엄마들이 싫어할 거라 생각했거든요. 엄마들이 오히려 더 하고 싶어하고 다른 나라 게임을 하는 거니까 하라고 하고 아빠나 엄마가 어른들은 별로 안 하고 싶어하는 거. 내 생각에 칠레에서 내가 제일 못해 너무 슬프다 아니 태어나서 한 번도 딱지를 해본 적이 없다고 내가 왜 이렇게 딱지를 못하지? 마요네즈? 어, 고충 나다마 빵 혹시 모르니까 가져가서 네. 야. 아, 그러니까 No, no. ¿Eres con palitos? No, no, está bien. Ya, gracias. Chao. Sube. Hay que subir acá. Venga, venga, ven acá. Turi. ¿Qué pasa? Ah, Saludos. Hola. Hola. Hola, ah, 안녕하세요 Ah, yo José. 안녕하세요 Nope, nope, nope. Ya salten, salten. muestra. después. La galleta, mira. <laughs> Esa galleta se llama Taibuna. ¿Ya? Ese sale en eh, película, ¿cierto? Como algo. Empiezan a, sí. así y ya. Oh, espera. Espera. Ya vuelvo con mi hija, acá. Vuelvo, vuelvo, vuelvo, espera. <laughs> Ya, voy a beber, voy a beber. Dale, Saluda, saluda acá. Maite, ponte, po. Ya después una, un, dos, ¿viste? Ya. Despedimos. ¿Eh? 할로윈? 아, nos vemos. 어쩔 거야, 쟤. 쟤 어쩔 거야. Hola. ¿Quieres? Se llama taxi. coreana, ¿por qué? Ya, otra vez, otra vez. La que ¡Nani! aprobado como este? Nunca, ¿cierto? ¿Te gustó? Sí. Ya, muchas gracias. Ya. Nos vemos. Chao. 어, 여기 다 있다. 우이. 벽화가 있네? 세모. 세모 벽화. 어, 반데라 칠레나. to go back. we ¿Eh? ¿Quieres? Ah, ya. Ah. 어 파스텔 데 하이바 Muchas gracias. ¿Ya? Nos vemos, chao. Y para que tú juegues con tus amigos. Sí, excelente. Gracias. Chao, gracias. Chao.